Garai ez egonkorrak bizi izan dituzula uste duzu, nekatu zara une historikoen segida etengabeaz, etzaizu ziur asko arrazoirik falta. Baina zoritxarrez, ez gara garai zalapartatxuak egokitu zaizkien bakarrak ez da gutxiago ere. Janaaren filosofoak esaterako, nazismoa, bi mundu gerra, errusiari daultza, masagizartearen garapena eta bomba atomikoa ezagutu zituen hogei mendean garai ilun hoiek ulertzeko aleginak gidatu zuen haren pentsamenduaren bilakaera. Eta gaur egungo mundua ulertzeko ere, pentsalari ezinbestekoa da. Nortzen ordea jana arent. Mila bederatzi eun taseian jaio zen Janoberren Alemanian, jatorri judutarreko familia jaso eta jantzi batean. Oso txikitatik antzeman zuen judu izaera horrek desberdintzen zuela. Eta etzebilen oker, bere bizitzaren eta pentsamenduaren garapenean erabaki horra izango zen. Friburgoko, Marburgeko eta Heidelbergeko unibertsitateetan ikasi zuen garaiko hainbat intelektualekin batera. Mila bederatzieun eta goita amairuan, Parisera egin behar izan zuen iez, nazismoa Alemaniako gobernuaren jabe egin berri baitzen. Zortzi urte egin zituen Parisen, bigarrenez erbesteratu zen arte. Mila bederatzieun eta berrogeita batean, New Yorkera jo zuen bere bizitza berrera ikitzeko aukeraren bila. Pixkanaka aurkitu zuen bere lekua, garaiko zirkulu intelektualetan murgildu zen, unibertsitateko irakasle izan zen, eta bertan argitaratu zituen bere lanik esanguratsuenak. Mila bederatzi egun ta irurogeita mabostean hiltzen, gerra hotzean. Bizitza gora beratxu horrek, bere lanetan izandako jartzuna nabarmena da mila bederatzi eunta berrogeita maikan, plazaratutako totalitarismoaren jatorria lana aztertu besterik ez dago. Totalitarismoen agerpenean parte hartzen duten elementuak ikertzen ditu bertan. Hiru atal edo aztergaietan banatu zuen lana. Antisemitismoa edo juduekiko gorrotoa, imperialismoa eta totalitarismoa. Arenten ustez, lehenengo biak dira lehen mundu gerrak utzitako egoera sozioekonomiko kaskarrarekin batera, Totalitarismoaren aitzindari. Totalitarismoaren sintoma eta egiteko moduak ere aztertzen ditu. Totalitarismoak ikuspeki bakar bat inposatzen du, gogoetarako eta adierazpenerako gaitasuna zapaltzen du eta eztabaida eta ekintza politikoa anulatzen ditu. Harenten iritziz, totalitarismoa ezta menderatze modu berri bat soilik, politikaren deusestapena ere bada. Horregatik Hannah Arendtek eskubideen askatasun politikoaren eta protesta mugimenduen garrantzia azpimarratzen du. Gobernu totalitarioen ezaugarriei ere begiratzen die liburuan. Honakoak dira batzuk. Lider bakar eta ahal guztiduna dute. Erregimena justifikatzen duen errelatua dute. Gizabanakoak sailkatu eta mailakatzen dituzte. Propaganda eta izuaren bidez dominatzen dute individualtasuna, anistasuna eta autonomia suntsitzen dituzte. Bizitzaren eremu guzti guztiak kontrolatu nahi dituzte. Adierazpen eta prentsa askatasuna deusestatzen dituzte. Mila bederatzi egun berrogeita mazortzian argitaratu zuen lanak ere, eman zuen zeresana. Giza kondizioa jarri zion izena, bizitza aktiboa kontzeptua garatzen du bertan, totalitarismoak eragindako desintegrazio politikoa ulertu nahian. Oinarrizko bi bizi modu bereizten ditu arentek, aktiboa eta kontemplatiboa, eta bi hoien artean aktiboari erreparatzen dio lan horretan. Idazlanak hiru atal ditu, eta hoietan bizitza aktiboaren jarduerak aztertzen ditu. Lana, bizitzaren beharrei erantzutean zentratzen dena. Ekoizpena, objektu iraunkorrak ekoizteaz arduratzen dena. Eta ekintza, edo besteekin eta espazio publikoan egiten den jarduera, askatasunaren garapena dakarrena. Hirugarren hori da totalitarismoak deusestatzen duena. Ekintza ez da mugatzen jarduerara. Ekintza eta hitza lotuta daude. Horregatik, hoien bitartez, norgaren erakusten dugu eremu publikoan. Gizakiaren ezaugarri bereizgarria da, eta hiru baldintza bete behar dira garatua ahal izateko. Bat, gizakiok berdinak eta anitzak arela onartzea. Bi, adierazpen askatasuna. Iru, mundu komunaren babesa. Mila bederatzi eta batean bizitakoa mugarria izan zen arententzat. The New Yorker aldizkariak bidalita, Jerusalemen izan zen Adolf Eichmann funtzionario naziaren epaiketan nazismoaren sarraskien erantzuletzat jo eta eriotza zigorrera kondenatu zuten. Bi urte beranduago, liburua argitaratu zuen arentek, kasu hori arakatuz. Bertan lantzen duen ideia honakoa da. Nola izan gaitezkeen hiltzaile, ala garenik sentitu gabe ere. Gaizkiaren utxalkeria kontzeptua erabili zuen horretarako. Bere hitzen arabera, naiz eta gaizkia egiteko motivaziorik ez izan, kritikotasun eta pentsamendurik gabe jokatuzkero gaizkia egin dezakegu. Eichmannen kasua berada horren erakusle. Epaiketan adierazi zuen aginduak bete besterik etzuela egin. Benetan ala izan bazen, egindakoaren erantzulea haute da? Arenten ustez bai. Haren ekintzen gaineko hausnarketa falta hori baita hain zuzen, Eichmannen krimenik handiena. Kritikotasun falta hori da bere hitzetan, totalitarismoek bidea egitea baimentzen duena. Masa kritiko baten arinkeriari esker, iritsi zen Hitler Alemania nazismoa ezartzera. Politika eta gezurra, gezurra eta politika. bilen arteko harremana ere aztertu zuen arentek. Bere azken liburuetan, gisa honetako gogoetak biltzen dira. Politikak ez du egia estimatzen, eta batzuetan egia esatea jarrera antipolitikoa da. Politikariari batez ere bere boterea inposatu nahi duenean, bere aldeko errealitate bat komeni zaio. Elburu horri begira, egiak beti jarriko dio oztoporen bat. Zein iusen garaian bizigaren ez, oso eztabaida garaikidea dau ere, ezta? Hori guztia eta askoz gehiago da pentsalariak utzitako ondarea, eta hori guztia eta askoz gehiago da jana haret. Hogei garren mendearen gora berak ulertzeko, helduleku ezinbestekoa. bestekoa.